grande a John. para que ingrese. John Valverde. John Valverde. Arriba sus bailarinas. vamos con un fuerte aplauso como ellos se merecen. ¡Vamos! Vamos a los 100 k por favor, a los 100 k que viene este video. A los 100 k que viene este video. ¡Y con todos ustedes, John Valverde! que se han ganado miles y miles de corazones. Vamos a empezar. Acaba de llegar el muñecazo y está bien guapo, yo lo tengo aquí en mi frente. Está bien guapísimo, mola el envidia. Que se saque la mascarilla, ¿verdad? No pongas no, no

a poner letras. nos, estamos sacando el aire ahí, pero por ahora tenemos las melodías. Pero sí provoca saltar. Así que listos para saltar. ¿Listos para saltar?